ಖಂಡಿತ ನಾನು ಊಟ ಆಯ್ತು ಊಟ ಅದನ್ನ ಎಂಬಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ರೀ. ನೀವು ಬಿ- ನೀವು ಬಿಜೆಪಿ ಹೋರಾಗಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಹೋರಾಟವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ. ಕುಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಘಟ್ಟಕಮದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಕುಂದುಕೊರತೆ ಸಭೆಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕಂಬಗಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸಕರನ್ನ ಯುವಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೋರು ನೀರು ರೋಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಊಟ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಊಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಿಡು. ಊಟ ಆಯ್ತು ಊಟ ಇದು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡೋದು, ಬೋರ್ ಮಾಡೋದು, ಬೋರ್ ಬೋರ್ ಮಾಡೋದು, ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಏನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ? ರೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನ ಎಂಬಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಆಪ್ತರು ಹಾಗೂ ಯುವಕರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ಎನ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದೆಯೇ ಈ ಘಟನೆ ಗಲಾಟೆಗಳು ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ ನೀವು ಬಿಜೆಪಿ ಏಜೆಂಟ್ ನೀವು ನಮಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವ್ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಎಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ವೇಳೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಲುಪಿದೆ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ